ale mówcie nam chłopcy Kiedyś miałem Hot Wheelsy, teraz chcę do testa Rosy Zwin coś, zapal coś, takie w kółko słyszę głosy Moje ambicje rosną tak jak moje włosy Nie chodzę do fryzjera, więc się boję o me losy Na siano potrzeba mi większy sejf, chcę więcej chipsów niż malejs Zabieram braci na rejs, prywatne jak to dream chase Mój brak wytwórni to był mój big play Ona kocha mnie, wrzuca mnie na ale mówcie nam chłopcy Kiedyś miałem Hot Wheelsy, teraz chcę do testa Rosy Zwin coś, zapal coś, takie w kółko słyszę głosy Moje ambicje rosną tak jak moje włosy Nie chodzę do fryzjera, więc się boję o me losy Na siano potrzeba mi większy sejf Chcę więcej chipsów niż malejs Zabieram braci na rejs Prywatne jak to dream chase Mój brak wytwórni to by